ante la resolución del órgano dependiente del Gobierno vasco, el órgano administrativo de recursos contractuales. Lo, primero que tenemos que manifestar es nuestro total desacuerdo con lo que esta resolución afirma. Y para entenderlo, creo oportuno recordar todo el recorrido que esta ciudad ha realizado para convocar este concurso para la mejora del Estadio Municipal de Anoeta, sí, y también del Ministerio, el entorno y los equipamientos públicos. Me gustaría recordar las cuestiones clave de todo este proceso que, insisto, buscaba una mejora para la ciudad de todo este entorno. Cuestión primera, consenso político. Este concurso nace ante todo de un consenso político que ha puesto de acuerdo a fuerzas políticas de diferentes signos. Se ha procedido durante todo el proceso con total transparencia y se impulsaron unos cambios que fueron aceptados por todas las fuerzas políticas en relación a la disminución del volumen de las torres, a la no privatización de las esquinas o a que el ayuntamiento no pusiera un euro en esta operación. Cuestión segunda, el aval total con el que hemos contado durante todo el proceso de nuestros servicios jurídicos. Un ayuntamiento, una institución pública, tiene la obligación, como sabéis, de actuar con el aval de sus propios servicios jurídicos y en este caso así ha sido. Y cuestión tercera, el aval de Europa. Este alcalde personalmente ha acudido a Europa y ha planteado a la Dirección de Mercado Interior y Servicios, que es la dirección encargada de velar por la contratación pública en Europa, todo el proceso, y estos pliegos fueron entregados y tuvieron el visto bueno de este organismo. Y aunque se han ido dando todos los pasos de forma adecuada, en todo lo relativo a los servicios jurídicos y a lo que nos decía Europa, diciéndonos que estaba bien, paralelamente hemos ido viendo cosas que no consideramos normales. Para empezar, el Tribunal de la Competencia ha actuado de oficio en esta cuestión, algo que no consideramos ni normal, ni entendible, ni es habitual. La resolución misma, que proviene de un órgano dependiente del gobierno vasco, nos genera numerosas dudas, como que sea un órgano dependiente de una institución que está al corriente, ha estado al corriente en todo momento de lo que se estaba haciendo y que sea este órgano la que resuelva en contra del concurso. Y la pregunta era, a partir de ahora, ¿qué? Y dos ideas que dejo encima de la mesa. La primera sería que la mejora del estadio de la Reta, del mini estadio, del entorno y los equipamientos públicos es bueno para la ciudad y tenemos que trabajar para conseguirlo. Y lo haremos junto con los agentes políticos porque hemos de actuar como ciudad y avanzar en el camino correcto juntos. Y la segunda, pues tenemos que analizar muy bien cuál es el camino para lograr estos objetivos qué opciones tenemos y cómo afrontar esta situación. Nuestros servicios jurídicos trabajan en ello y hoy es pronto aún para dar una respuesta a esta cuestión. Y me gustaría terminar con un mensaje. Donostia no puede ni debe salir perjudicada, ni en esto ni en ninguna otra cuestión. No aceptaremos, bajo ningún concepto, se perjudique a esta ciudad. Y muchas veces tenemos la sensación, y creo que es compartida por muchísimas, muchísimos donos que en diversas cuestiones no se nos está tratando bien. No queremos que Anoeta se convierta en una más y desde luego vamos a trabajar para que lo sea.